Hey Siri, smart. ChatGPT. 你好，你会写代码吗？是的，我会写代码。我经常用 C、C++ 以及 Java 来编写程序。Nice, Siri 加上 ChatGPT，直接让你跟 ChatGPT 进行语音对话。这期。 让我来教你怎样实现这样的操作。首先，在浏览器输入这个网址，进入这个 API 密钥。这里有个前提，你得有个 ChatGPT 的账号。如果没有或者不知道怎么注册，可以后台私信我。点击创建新密钥。 然后我们将新密钥保存，自己复制放好就可以。第二步，打开手机自带的浏览器，打开下面这个地址，点击获取捷径，进入手机的快捷指令，找到我们新添加的 Smart，在文本那个位置把我们第一步复制好的密钥复制进去。 之后再把上面的名字改成你想要的名字就可以了，然后点击完成，它就可以进行对话了。以上就是 Siri 和 Chat GPT 结合的使用方法。